Restoranas Vengrijoje, kuriame dirba neįgalieji. Belgijos gamykla, kurioje studentai padeda kurti novatoriškus transporto sprendimus dviračių mėgėjams. Ir ši Graikijoje įsikūrusi įmonė, kurioje pažeidžiamų grupių asmenys teikia perdirbimo ir maitinimo paslaugas. Šios trys įmonės turi vieną bendrą bruožą. Jos vykdo komercinę veiklą, bet masto apie žmonės ir atsilygina visuomeniai. Sociale onderneming zoeken naar activiteiten die vooral een sociale impact hebben voor het inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling. Dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica daarachter is omdat dus hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός καταρχάς ε, εφαρμόζει τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας, δηλαδή τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ε, τα κέρδη δεν δημιουργούνται προς όφελος κάποιου ή κάποιων, αλλά επανεπενδύονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα τα οποία ε, μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ε, δίνεται η καποιον αλλα επανεπενδυονται στη δημιουργια νεων θεσεων εργασιας για ατομα τα οποια ενσωμάτωσης στην κοινωνία, δηλαδή Υπάρχει ε, ο θεραπευτικός και ο αποκαταστασιακός στόχος και απ' την άλλη η műosi της ανεργίας. Az egy nagyszerű érzés, hogy egy fenntartható vállalkozásban folyamatos munka lehetőséget tudunk fogyatékos embereknek biztosítani. Az emberekkel való kapcsolatom annyiban változott, hogy másképp állnak annyiban hozzám, hogy Látják azt, hogy egy mozgássérült az nem csak arra képes, hogy fizikális dolgokat vigyen véghez, hanem arra is, hogy kommunikáljon, hogy emberekkel foglalkozzon. Socialinės įmonės gali padėti spręsti egzistuojančias socialinės ir ekonominės problemas. Europos komisija bendradarbiauja su vietoje dirbančiais žmonėmis, kad parengtų specialias priemonės, skirtas padėti šioms įmonėms aukti ir prisidėti prie pokyčių socialinis verslumas žmonėmis besirūpinantis verslas